Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя Очима Українця, і сьогодні я хочу поговорити про фашизм в Україні. Є він чи немає. В основу цього відео лягла стаття, датована 1995 роком. Написана вона одним відомим письменником, ім'я якого я назву в кінці цього відео. Так от, ми думаємо, що ми знаємо, що таке фашизм. Це свастика, це класичне привітання, е, оцей хайр, да, зіга так називаємо. Це ми думаємо, що ми знаємо, що це фашизм, що це і є фашизм. От. Але насправді найстрашніший фашизм це сама концепція. Це доморощений фашизм. От те, що ми вважаємо фашизмом, це насправді гітлеризм. Це Гітлер взяв саму концепцію фашизму, придумав свої е, якби, свої знамена, він придумав свої якісь емблеми, свою форму і зробив такий гітлеризм. Тобто все, що ми знаємо про фашизм, це гітлеризм насправді. А є концепція фашизму. Той е, спосіб життя, е, спосіб правління державою, той концепція сама фашизм насправді дуже-дуже простий. Фашизм це диктатура націоналістів. Якщо люди припідносять свою націю над іншими націями, вважають, що інші нації там якісь окремі, не всі, а хай буде якісь окремі нації, є націями другого сорту. І плюс при цьому вони є прихильниками желізного кулака, їжових рукавиць так званих, то це є фашисти. Але не слід путати націоналістів з патріотами. Тому що концепція патріотизму вона будується на любові до своєї країни. А концепція націоналізму будується на ненависті до якихось інших народів. Тому якщо ви, е, наприклад, не любите росіян, тупо не любите росіян, ви не любите євреїв. Якщо ви зараз розказуєте мені, що там на Донбасі живуть донбасці лугандонці, показуєте мені якісь фотки беззубих чуваків і кажете, що там всі бухарі, е, вони постійно тільки сосали з України гроші і нічого там не робили, там вже люди не роблять на Донбасі. Е, ви їх ненавидите, да, і вважаєте, що їх взагалі можна всіх розбомбити. Я вас вітаю. Ви націоналіст, і ви зробили перший крок до фашизму. Якщо при цьому всьому ви ще й прихильник того, що можна поставити до стінки деяких людей, таких як колись Бузина, да? тобто його смерть виправдана, бо вона пішла на користь українській державі. Якщо ви вважаєте, що це правильно засудити Коцабу за його слова, що він розказує, що там нема терористів на Донбасі, що там такі самі люди, як ми. Ви вважаєте, що це правильно його посадити в тюрму, бо він бреше, він запродажний там оказується. Да? Е, Якщо ви вважаєте, що таких панікюрів, як ви їх називаєте, треба посадити в тюрму таких людей, як я, які захищають Донбас, то я вас вітаю, ви зробили другий крок до фашизму, і є, ви є фашист. Всього навсього так просто. Цю статтю написав в далекому 1995 році відомий письменник Борис Стругацький. 20 років тому він міг, зміг якимось чином предугадати ту ситуацію, яка зараз в Україні. Причому в своїй статті він написав такі слова: для того, щоб бути фашистом, не потрібно кричати хай. Достатньо кричати слава. Тому я не буду робити висновку зараз, чи є в Україні фашизм, чи немає. Я думаю, ви самі його зробите на основі цього відео. Всім па-па, до нових зустрічей!